Oi pessoal, estou hoje aqui na Bienal do Livro, aqui da cidade de São Paulo E eu vou mostrar hoje um pouquinho do que está acontecendo aqui Está muito legal, está muito bacana, tem muitos expositores, livros bons E o melhor de tudo, tem muito livro com desconto uma parte aqui legal da Bienal é o seguinte, se você descer na estação Portuguesa Tietê da linha 1, você consegue pegar um ônibus gratuito até aqui. Ele sai, acho que a cada 5 minutos, mas é muito bom o ônibus, ele te deixa aqui na porta. E aqui na Bienal, além da venda de livros, tem um calendário bem especial com várias palestras de autores, personalidades, workshops. Só entrar no site deles e conferir toda a programação. É isso aí, tô saindo agora aqui da Bienal do Livro. E eu fiz pequenas comprinhas só, pouquinhas coisas só, imagina. Aproveitei muito a Bienal e foi muito bom esse ano. Vamos esperar que daqui dois anos ela volta pra cidade, né?